Hello, Minyon. Wow! Good evening again. <laughs> Saan ka na naman galing kagabi? Ha? Oo. Bakit? Ha? Saan ka galing kagabi? Di ka umuwi, ha? Pag tinawag kita sa may coffee shop, nandyan ka. Ha? Bakit? Diyan ka na nakatira? Wow! Diyan ka na nakatira? Ha? Diyan ka na nakatira? Kausapin mo ko. Halika rito. Come here. Ha? Diyan ka na nakatira. Ah. Oh, o may may may girlfriend ka, may may binabahay ka na diyan. Wow. Ha? O. Oh. Mag-usap tayo. Huwag kang ganyan. Ah. Bakit? Saan, saan, anong pinagmamalaki mo? Kaya mo nang buhayin ng sarili mo? Ha? Kaya mo nang buhayin ng sarili mo? Nung huling video natin, yung huling video natin, pinapagalitan ka na naman ha? Kasi, ano, dalawang araw, isang araw, hindi ka um, umuwi ng bahay. Tapos, ganun na naman, inahanap kita, Ha? Hinahanap kita kanina? Ha? Ikaw ha? Sabi ko, mag-vlog tayo, hindi kita mahanap. Tingnan mo, nandyan yung dalawa. Ikaw yung gusto kong may vlog eh. Uulitin mo pa ba? Ha? Ano? Pupunta ka na naman doon. Ha? Patingin nga. Patingin nga. Wala pa rin. Oh, yan. Ganyan ka. Ganyan ka pag kinakausap kita, ha? Mama, tingnan mo. Oh. Mama, tingnan mo. Ganyan siya pag kinakausap ko siya. Parang dead ma siya, eh, oh. Ikaw, ikaw, ikaw, ikaw. Gusto mo kapunan ta detoy? Gusto mo tutuliin ko na yan? Kasi, ikaw kasi. O, tingnan natin. Yung huling video natin, ikaw, pinapagalitan kita. Hindi ka pa rin nakinig, ha? Hindi ka pa rin nakinig. Hindi ka pa rin... Ba, ikaw, ha? Ikaw. Malaman ko lang sa'yo na may, may binuntis ka sa labas, ha? Wow! Wala kang, pag, wala kang papakain doon. Makinig ka sa akin, makinig ka. Minyon. Minyon. Hoy. Kinakausap kita. Patingin nga, oh. O, oh, yan, oh. Si, guys, tingnan mo. Si Minion. O, oh, yan, oh. Gusto, maki gusto makipaglaro, oh. May mutak ka pa, oh. <laughs> Tanggalin mo yung mutak mo, oh. Yan, oh. Hindi. Yan, oh. Eh, pagkain mo. Nandun yung pagkain mo, oh. Di ba? Oh. So, yan, guys. Next time. Si Minyon. Ha? Ikaw Minyon ha? Ikaw Minyon. Pag nahuli kita na ano ha? Na naman ha? Pag di ka na naman uuwi bukas, susuntukin na kita. Hindi na kita papanin dito sa bahay. Yan. Oh. Yan. Say bye-bye na. Say bye-bye na, Minyon. Bye-bye. See you in our next vlog. Sawadikap. Sawadikap. Sawadikap. Sawadikap. Sawadikap. Please subscribe us. Sawadikap.